Halo siang teman-teman. Ah barusan dapat pengalaman yang yang, yang yang kurang menyenangkan dari customer. Bukan kurang menyenangkan sih, ya lucu sih sebenarnya. Jadi dapatlah customer keluarga empat orang, cewek e, bertiga, bapak-bapak satu, anak kecil satu. Nah jadi di pertengah perjalanan tepatnya di Jalan Garuda dekat kalau dari jembatan Jalan Paus Ujung belok kanan itu nah situ kan ada sungai itu sungai kan nggak nggak kelihatan arusnya mobil pakai AC tiba eh, tiba-tiba tiba-tiba ada bau nggak enak padahal pintu rapet nih kaca kaca ketutup semua terus si ibu yang dari Jakarta itu dia di Jakarta sih katanya di Jakarta uh, dia lah dia ngomong kan eh, Mbak Ako katanya. dia dia bisa bahasa Minang gitu. Mbak Ako lain lo baunya di Cikoko aja Bon aku, bon gatah gue atau bon pari, bon pari kok rasa gue aja pada <laughs> Padahal padahal itu aslinya buat kentut gitu kan. Tapi bukan aku yang kentut, kenapa yang kentut. Sumpah demi apa bukan aku yang kentut jadi dia bilang lain lo baunya kok kayaknya sungai kok airnya nak ngalir bisa lo tahan orang duduk si koyo aja <laughs> sudah sih <laughs> akhirnya saya bilang kalau kalau bo sungai enggak lah kak kalau karet ya kalau karet dekat sem, sem A5 dekat a 5 nah kalau karet dekat a 5 kak nggak mungkin lah nyampe sini ya kak tapi aneh tuh bono aku makin busuk gue jadi yakinnya pasti customernya yang kentut gitu <laughs> bang angin bangke bangke ya mau nggak mau <coughs> aku buka kaca lah buka kaca dengan gaya gaya <laughs> rasa tidak bersalah ya customernya pura-pura diam ya pura-pura cerita aduh moga-moga teman-teman yang lain nggak dapat kejadian iya, yang sama ya tetap hati-hati semangat terus kerjanya salam satu aspal ciao